মই বাল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগতম জানাইছো আর আশা করছো আপনার সকলে বহুত ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ছেট থকা মানে দুটা তিনিটা ৰঙৰ ছেট থকা ফুলৰ ডিজাইন কিছুমান মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়াতে মই ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিলে প্ৰথমতে মই কাৰ্বন পেপাৰৰ সহায়ত মই ট্ৰেছ কৰি ল'লোঁ ফুলৰ ডিজাইনটো আৰু তাৰপিছতে মই পাতকেইখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই এটা ছাইডে লাইট য়েল্ল' কালাৰটো কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত নেক্সট মই কৰিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ এতিয়া মই এই দুইখিনি কালাৰ মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে ধৰিব নোৱাৰে কোন ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে তাৰপিছতে অকণমান মই ক্ৰিমচন কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ক্ৰিমচন কালাৰৰ সহায়ত মই এই মাছখিনিত মই অলপমান ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ এইধৰণে মই ডাৰ্ক কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি নুশুকোৱাৰ আগতেই মই অকণমান বগা কালাৰ লৈ পেলাই এইধৰণে ছাইডৰ পৰা মাজলৈ মই ছেটটো কৰি দিছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড যিখিনি বগা কালাৰ হয় মই পুৰাকৈ মিক্স কৰি দিয়া নাই ইয়াৰ ষ্ট্ৰকখিনি মই ধৰিব পৰাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপিছতে মই মাজত এডাল ডাৰ্ক হীৰা নিচিনাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই এই ফুলপাহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা হোৱাইট কোট এটা কৰি লৈছোঁ এই ফুলৰ পাহিবিলাকত এপাহ এপাহকৈ আৰু তাৰপিছতে মই ৰেড যিটো ক্ৰিমচন কালাৰ হয় সেই ক্ৰিমচন কালাৰটোৱেদি অলপ অলপকৈ মই ছেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ফুলৰ যিটো গুৰিটো হয় সেই গুৰিটো মই অকণমান ডাৰ্ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিটো বাহিৰ ছাইডে হয় বাহিৰ ছাইডে মই কালাৰটো অলপমান লাইট কৰি পেলাই আনিছোঁ এইধৰণে মই গোটেই ফুলৰ পাহিখিনি মই এইধৰণে কৰি ল'লোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এই ফুলপাহ কৰোঁতে মই প্ৰথমতে এটা হোৱাইট কোট কৰিয়ে লৈছোঁ যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন কালাৰটো সোনকালে শুকাই নাযায় সেইকাৰণে এই দুইটা কালাৰ পিছত যদি মই মিক্স কৰিবলগীয়া হয় মানে মিলাবলগীয়া হওঁতে ইমান অসুবিধা নহ'ব কিন্তু যদি গৰম দিন হয় গৰম দিনত আমি যদি এই ধৰণে কৰোঁ নহয় তেতিয়া কিন্তু কালাৰটো হোৱাইট যিটো তলত কৰি লৈছোঁ সেই কালাৰটো সোনকালে শুকাই যাব এতিয়া আমাৰ কি হ'ব যিটো আমি শ্বেড বিচাৰিছোঁ সেই শ্বেডটো বিচাৰি নাপাম মানে কালাৰটো এটা প্লেইন কালাৰ টাইপ হৈ যাব সেইকাৰণে প্ৰত্যেকপাহ ফুলৰ পাহি মানে আমি গৰম দিনত যদি কৰোঁ তেতিয়া কালাৰটো এটা এটাকৈ কৰিলে মানে বেছি ভাল হয় মানে এপাহ কমপ্লিট কৰি পেলাই তাৰ নেক্সট পেটেলটো নেক্সট কৰিব লাগে তেনেকুৱাকৈ যদি কৰোঁ তেতিয়া মানে ভাল হয় এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যিহেতু কালাৰটো নুশুকায় এয়া চাওক মই প্ৰথমতে এওঁৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে ওপৰখিনি মই হোৱাইট কৰি থৈছোঁ আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছতে মই ইয়াতে অকণমান মই ৰেডো কৰি দিম তেতিয়া অলপমান ছেটটো আৰু অলপমান ধুনীয়া ছেট এটা আহিব এতিয়া এই পাহো সেই আগৰ নিচিনাকেই প্ৰথমতে মই হোৱাইট কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে মই এই য়েল্ল' কালাৰটো কৰি দিছোঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মই ব্লেণ্ড কৰি আছোঁ কালাৰখিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে এতিয়া পুনৰ এবাৰ মই এই হোৱাইট কালাৰটো দি পেলাই অলপমান মই এই ধুনীয়া ষ্ট্ৰকখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ লাষ্টত এটা হাইলাইট কৰি দিছোঁ এতিয়া নেক্সট ফুলপাহ মই কৰিছোঁ চাওকচোন এই ফুলপাহটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই হোৱাইটটো কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে অকণমান মই ইয়াতে বেঙুনীয়া কালাৰ কৰি দিছোঁ আৰু অলপমান হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম ক্ৰিমচন কালাৰ এই মাজৰ যিখিনি চেণ্টাৰ হয় চেণ্টাৰ পাৰ্টটোত মই অকণমান ক্ৰিমচন কালাৰ কৰি দিছোঁ এইধৰণে আৰু পাহিখিনিতো অলপমান মই দি দিছোঁ ফুলপাহৰ এটা শ্বেড লুক আহিবৰ কাৰণে আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আজি মই কৰোঁতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ ইয়াতে মই আজি মিডিয়ামো ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ মোৰ কালাৰটো একদম জোখত আছিলে সেইকাৰণে মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ কালাৰটো যদি অকণমান ডাঠ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিডিয়াম ওৱানটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ফুলপাহৰ শেষত মই অকণমান হোৱাইটৰ টাচ এটা দিছোঁ আগৰ পাহৰ নিচিনাকৈ আৰু এই লতাখিনি মই দেখুৱাইছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো লাইট গ্ৰীণ কালাৰ হয় আৰু এই গোটেই আজি কামখিনি মই কৰিছোঁ এডাল সৰু জিৰ' নম্বৰ ব্ৰাছেদি কাৰণ মোৰ ফুলৰ ছাইজটো যিটো হয় একদম সৰু আছিলে আপোনালোকে যদি ডাঙৰ ফুলত কৰে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ এডাল ডাঙৰ নম্বৰৰ ব্ৰাছত দি পেলাই কৰিব পাৰে এইখিনি চাওকচোন আৰু এইখিনিতে মই এইখিনি দি দিছোঁ ক্ৰিমচন কালাৰ আৰু অলপমান হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া য়েল্ল' কালাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিট থকা ফুল আপোনালোকে যিকোনো কাপোৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে বেডশ্বিটত ট্ৰাই কৰিব পাৰে এইটো মই এতিয়া পিল' কভাৰত ট্ৰাই কৰি আছোঁ টেবুল ক্লথত ট্ৰাই কৰিব পাৰে বা কুৰ্তিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে খালি যেতিয়া আমি কটন কাপোৰত কৰোঁ সদায় কাপোৰটো প্ৰথমতে ধুই ল'ব লাগে আৰু কাপ কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত লগে লগে ইষ্ট্ৰিটো কৰিব নালাগে তাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছত কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ ইষ্ট্ৰি কৰিব লাগে আৰু ইষ্ট্ৰিটো বেক চাইডে কৰিব লাগে ফুলপাহৰ ওপৰত কৰিব নালাগে বেক চাইডে কৰি পেলাই মানে হিটটো ভালকৈ দিব লাগে যাতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ যায় এনেকুৱাকৈ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আমাৰ কালাৰ কেতিয়াও যোৱাৰ প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু ব্ৰাছত সদায় কালাৰ সিমানহে ল'ব লাগে যিমানটো দৰকাৰ হয় আমি যদি বেছিকৈ কালাৰটো লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে এই কালাৰখিনি জমা হৈ থাকিব এক ঠাইত আৰু পিছত এই কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত মানে কালাৰটো গুচি যোৱা চান্স থাকে তাৰপিছতে সেই মানে টুকুৰা টুকুৰি নিচিনা হৈ যায় সেইকাৰণে যেতিয়াই আমি কালাৰ কৰোঁ ব্ৰাছত কালাৰ লওঁ সদায় ভালকৈ চাই মেলি কালাৰ ল'ব লাগে আৰু এয়া হৈছে চক ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মোৰ এই গাৰুগী লিপটোৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰফুল লুক আহিছে ফুলবিলাকৰ এটা ধুনীয়া ব্ৰাইটনেছ এটা আহিছে আৰু মোৰতো ভালেই লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ঠিক আছে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ